Hmm, videoga oson pul ishlayman deb bosib qoldinglarmi? Mayli, tirikchilikda ayb yo'q. Yaqinda bittasi yozibdi internetda, haligi Ukrainadan Qozog'istonga qochib boribdi lekin hamma bank kartalarini bloklab qo'yishibdi. Puldan faqat Bitcoin bilan nftlari bor ekan va mana mana shu narsalar deb och qolmabdi begona davlatda. O'shanga hammada baribir bo'lishi kerak bu narsalar xullas bu videoda birgalikda nft yasab uni sotgani harakat qilamiz va undan tashqari nft sotilishi uchun nimalar qilish kerakligini tushuntirib o'tgani harakat qilaman xullas boshladik faris intro demak orangizda hali ham nft nimaligini bilmaydiganlar bo'lsa kerak o'shanga agar nft nimaligini bilmasangiz birinchi mana mana bu videoni ko'rib bu videoga keyin qaytib keling qolganligi bo'lsa avvalambor bir nechta narsani tushuntirib ketaman birinchisi NFTlarni yaratish jarayoni mint deb ataladi ya'ni kimdir "Men NFT yaratdim deyishni o'rniga "Men NFT ni mint qildim deganini uchratishingiz mumkin ikkinchisi NFTlarni bir nechta platformalarda oldi sotdi qilsa bo'ladi Ularning orasida OpenSea, Rarible va Mintable masalan uchinchisi NFTlar ikki xil kriptovalyuta yordamida oldi sotdi qilinadi Ethereum va Polygon agar kriptovalyutaning maligini haligacha ham bilmasangiz birinchi bo'lib mana mana bu videoni ko'ring keyin bu videoga qayting to'rtinchisi agar nft ni efiriumda sotiladigan qilib qo'ysangiz bo'lmasa siz komissiya to'lagani majbur bo'lasiz ya'ni nft ni yaratishdan oldin bir 50 dan 80 dollargacha to'lagani to'g'ri keladi lekin bu faqat bir marta to'lanadi undan keyin nftlarni yaratayotganingizda bu pulni to'lamaysiz shu payt bo'ldi odamlarni yarmi chiqib ketdi videodan agar nftni polygon kriptovalyutasida sotiladigan qilib qo'ysangiz siz uni komissiyasini to'lamaysiz ya'ni nftni bepul ko'rinishda yaratasiz lekin Yomon tarafi uni faqat bitta platformani ichida ishlata olasiz. Ya'ni boshqa platformalarda uni keyin sota olmaysiz. Xuddi masalan olmani bitta do'konda sotib turib boshqa do'konda sota olmaganingizday. Endi sizlardan nimani NFT ga aylantirib soting deb so'raganimda fikringlarni bir xil oshni rasmga olib NFT qiling deyishgan, ko'pchilik esa farizni rasmga oling yoki farizni kallasini NFT qilib sotib oling deyishgan. Farizni quvlab yurgani to'g'ri keldi boshini rasmga olish uchun. ammo fariz xuddi jayron kabi qochishni bilgani uchun man farizni kallasini o'rniga dodamdan qolgan bir mashhur rassomning asarini nft ga aylantiradigan bo'ldim bu rasmni dodam 1975 yilda moskvadan o'zlarini qo'llarida ko'tarib kelganlar uni nft ga aylantirish uchun man uni rasmga olib photoshopda chetlarini qirqib tashlab jpeg ko'rinishida saqlab qo'ydim endi shu rasmdan nft yasash jarayonini tushuntirib ketaman lekin boshlashimdan oldin obuna bo'lib like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin chunki faqat shuning yordamida biz e, qolgan videolarni chiqargani qurbimizga yetadi chunki sizlar obuna bo'lib layk qo'ymasanglar youtube bizani ko'mib qo'yadi shu bilan texnoplov ham tamom bo'ladi o'shanga layk bosib obuna bo'lib qo'yinglar demak qarang birinchi qadam google chrome brauzerini yuklab olishinglar kerak ikkinchisi metamask degan blokcheyn hamyonni internetdan topib uni ham yuklab olishingiz kerak bo'ladi ahamiyat bering havolasi aynan mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi chunki hozir feyklar ham ko'payib ketgan o'shanga ogohlantiryapman sizlarni uchinchisi maskni saytida ro'yxatdan o'tib uni ilovasini yuklab olganingizdan keyin google chrome brauzning расширение degan joyida mana bu tulkini yoqilgan holatga o'tkazib qo'ying to'rtinchisi metamask hamyonni ichidagi mana bu eth ya'ni ethereum kriptovalyutasini pul bilan to'ldirasiz to'ldirish uchun ikkita yo'l bor birinchisi yoki boshqa bir hamyoningizdan agar efiriumingiz oldindan bor bo'lgan bo'lsa mana shu metamask hamyoniga tashlaysiz ikkinchi yo'li esa binance kabi birjalarda visa kart yoki mastercard yordamida pul tashab efirumni sotib olib u yerdan keyin ichiga tashab qo'ysangiz bo'ladi hammasini agarda visa yoki mastercardingiz bo'lmasa bemalol sanoat qurilish bankida bepul ko'rinishda ikkalovini ham ochtirib olsangiz bo'ladi har xili bor tanlab ko'rsangiz bo'ladi tanlab ko'rishinglar uchun videoni tagida havolani qoldiramiz beshinchisi endi googleda open c deb terasiz va bu nft ni yaratish va sotish uchun kerak bo'lgan platforma havolasini ko'rinishi mana bunday bo'ladi adashib qolmanglar kiramiz OpenSea ichida akkaunt ochishingiz kerak bo'ladi endi. 6-si akkaunt ochganingizdan so'ng mana shu MetaMask hamyoningizni OpenSea akkauntiga ulab qo'yishingiz kerak bo'ladi va u uchun mana sign in tugmasini bosasiz. O'ng tarafda o'zingizni hamyoningizni ko'rsangiz bo'ladi. Qarang. Va qulay taraf shuki, mana mana shu hamyonni endi nafaqat bu saytda yana boshqa saytlarda ham bemalol ishlatib yursangiz bo'ladi xuddi har xil do'konlarga borib yurib e, o'zingiz bilan anavi haqiqiy hamyoningizni ko'tarib yurganingizdek hayvoningizni dedimmi hamyoningizni yettinchisi mana mana bu create ya'ni yaratish degan tugmani bosishim kerak bosganimdan keyin endi mana shu yerga haligi rasmimni joylashtirsam bo'ladi rasmlardan tashqari bu yerga video audio yoki 3d modellarni ham joylashtirib nft ga aylantirsangiz bo'ladi va qarang pastida nft nomini yozishingiz kerak istalgan nom berasiz nftingizga lekin haligi abvgd deb tashlaganini tavsiya bermayman chunki hamma ko'rib turadi bu nomini va bir balo deb yozib tashlasangiz e, odamlarni qo'rqitadi bu narsa endi qarang description degan joyda nft ni tasvirlab berishingiz kerak bo'ladi masalan siz yaratgan nft nimani bildiradi kim tarafidan va qachon yaratilgan yoki uni yaratgani sizni nima ilhomlantirdi yoki balki shu nftga bog'liq balki bir tarix bordir Э, mana mana shu narsalarni yozib ketsangiz odamlar qiziqadi man masalan shu rasmni dodam 1975 yilda moskvadan ko'tarib kelganlarini va bu ayvazovskiyni o'quvchisi mana shu rasmni chizganini yozib o'tmoqchiman chunki odamlar ko'pincha e, san'at asarlarini uni chiroyi uchun emas balki uni ma'nosi yoki tarixi uchun sotib olishadi ho'p mana mana bitta unlockable content degan tugma bor agar nftngizni u bu kim sotib olsa sotib olgan odamga haligi bonus sifatida berkitilgan fayllarni ham ochib bersangiz bo'ladi masalan bu kim nftni sotib olsa ana o'sha odamga mana mana shu bonus fayllar ochiladi tasavvur qiling masalan nft ko'rinishida u bu kitobni ustidagi obложkasini rasmini sotib yubordingiz unlockable contentni ichiga kitobni o'zini joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi ya'ni oblochkani sotib olgan odam kitobni o'ziga ham ega bo'ladi endi qarang eng oxirida e, qaysi kriptovalyuta yordamida nftingizni savdo qilmoqchisiz mana mana shu narsani tanlashingiz kerak mana mana bu yerda faqat efirium yoki poligonni tanlasa bo'ladi man efiriumni tanlayman va oxirida mana create tugmasini bosishim kerak ana nft yaratildi endi sakkizinchi qadam nft ustiga bosib ochilgan oynada o'ng tarafda sell ya'ni sotish tugmasini bosishingiz kerak bu yerda o'zgarmaydigan fiks narxni o'rnatasiz yoki auksion sifatida sotuvga qo'yasiz nft ni auksion degani haligi kim ko'proq bersa o'shaniki bo'lib ketadi man masalan mana o'zgarmaydigan narxga sotaman va narxini mana shuncha efirium deb qo'yaman endi komplit tugmasini bossam platforma manda mana mana shuncha pulni komissiya sifatida to'lab ber deb so'rayapti mana ahamiyat bering mana mana shuncha pul o'zgarib o'zgarib ham turibdi vaqti bilan xullas bu summani siz faqat bir marta to'laysizlar bir marta to'laganingizdan keyin qolgan barcha nftlarni bepul yaratsangiz bo'ladi bu komissiya haligi ro'yxatdan o'tishingiz uchun kerak bo'ladi va aytgancha qaytarib o'taman yana bir marta agar efiriumni o'rniga polygon kriptovalyutasini tanlasangiz komissiyani to'lagani majbur bo'lmaysiz lekin nftni keyin faqat bitta platformani ichida sota olasiz buni nimasi yomon boshqa platformalarda boshqa xarid qiluvchi odamlar bo'lishi mumkin lekin siz ularga nftingizni uzata olmaysiz tak mana xo'sh to'landi hammasi endi qo'l qo'yish tugmasini bosganimdan keyin mani rasmim sotuvga joylashtirildi deb hisoblasak bo'ladi ana masalan open sening mana marketplace degan joyiga kirib mani rasmimni qidirsangiz chiqib keladi darrov shunaqa gaplar mana mana shunaqasiga nft yaratiladi va joylashtiriladi bozorga agar man rasmimni bu kim sotib olsa darrov sizlarga aytib beraman albatta lekin gap shundaki manga o'xshab mana mana shundoq nftni yaratib qo'yib sotuvga qo'yib qo'yganlar millionta ana shu milliontani orasida ajralib turish uchun haligi twitter yoki discord kabi platformalarda nft bilan shug'ullanadigan odamlarni orasiga kirib olib haligi tanishib olib o'zingizni tanishtirishingiz lozim hech kimga tanilmagan odamlarning nftlarini kimdir sotib olishining ehtimoli juda yam past to'g'risini aytamiz va o'zingizni tanishtirsangiz odamlarga ular sizga qiziqib sekin sekin NFTlaringizga ham qiziqib ularni balki sotib olishni boshlashadi masalan hamma katta NFTchilar xuddi shunaqa usul yordamida o'zini NFTlarini sotadi bozorga va shunaqa gaplar xullas NFT dunyosiga kirgan tayyormisiz endi yoki qiyin bo'lib ko'rinyaptimi izohlarda fikringizni yozib o'ting siz esa texnoplov kanal edingiz va keyingi safar farizni rasmlarini rostdan ham nft qilib sotib yuborgani harakat qilamiz agar ruxsat bersa ruxsat beradi ho'p <laughs> ko'rishguncha xayr Давай, еще раз. Mm-hmm.